Thank you. está hecho. Espero que no vuelva a ocurrir. No creo que vuelva a ocurrir, pero... No quiero creer, quiero certeza. De acuerdo, no volverá a ocurrir. Fresco, amiga. No importa si vuelve a ocurrir. Solo no quiero ser la primera la que le pidas algo así por un hombre. Te lo prometo, pero... Dejemos de hablar del tema. No quiero que la gente nos escuche hablar sobre AMOR iba a preguntar cómo lo hiciste. Ah, bueno. En ese caso te cuento. ¿Sabes? No creí que fueras esos chicos de los que ya se está extinguiendo. ¿Y qué clase de chicos son esos? De esos que llegan a sentir algo por una chica. Dilo, aquí nadie nos escucha. De esos que llegan a sentir algo llamado amor. ¿Y cómo sientes el amor tú? Sabes, me lo he estado preguntando últimamente, pero creo que lo puedo definir en una palabra. Inefable. ¿Qué significa inefable? Inefable quiere decir que es algo demasiado bueno para poder ser expresado con palabras. Wow, esa definición de inefable es... inefable. Ya lo estás poniendo en práctica. ¿Dónde está el baño, perdón? Ah, subiendo las escaleras, a la derecha. Gracias. Entonces le dije, verás guapo, antes de que pienses mal de mí, digamos que me costó mucho hacer esto. Más porque eres un buen chico y sé que no tienes malas intenciones. Pero esta es una situación de la cual no puedes salir. Esto es algo que te dije novio. Es mi pequeño ayudante. Digamos que no quería que oyeras ni gritaras cuando llegara el momento. Así que lo puse en tu copa. sí. Ya no quiero seguir hablando. Puede que se me contagie eso del amor. ¿Y cómo quieres que lo haga? ¿Cuchillo? ¿Pistola? Una chica tiene que estar armada en estos tiempos. ¿Sabes? Soy una de esas sádicas. Aunque ahora que lo pienso, ahora que estoy hablando contigo, lo estoy diciendo. Ya no diré nada. entonces no sufrió. No, ah, no sé. Tal vez sintió el disparo y dijo, oh vaya, qué dolor. Bueno, qué bien que mató fue difícil. ¿Me conoces? ¿Y si lo llevas una pistola? Sí. Tuve que ser honesta en sus últimos momentos de vida. Esto pues es triste. Sabes que no podemos darnos el lujo de enamorarnos. En estos días el amor ya es algo obsoleto no sé, pero me da lástima ver. ¿Quién? ¿Abel? ¿Quién coño es Abel? ¿A quién mataste?